Nesonsin kaupunki, urbaania kulttuurimia. Tuota, Kyösti, nyt täytyy aloittaa Kyösti Ahoisesta, joka tunnetaan meidän sarjakuvapiirissä paremmin nimellä Kyky Ahonen. Ja, ö, suuntaja Pauli Kalliolta ilmestyi melko, no muutaman vuosi sitten, maalaispunkin päiväkirja. mistä, mikä pakottaa kysymään, kuinka tuollainen kokenut puunmies et ole vasemmistoliitossa tai vihreissä? Mikä, mikä niissä nyt ei kelpaa? Joo, no. Kaupunkikulttuurin kannalta. Aikansa kutakin. Tuli oltua vihreää ehkä parikymmentä vuotta, että katsotaan välillä aina toiselta puolelle. Ihan, ihan noin? Nyt, nyt pitää piristää vähän lisää. kovaa vaihtelun vuosi. Oli tosi kivaa, mutta lähdin pois. Hei, aika ei riitä. Siihen menisi vähintään kolme varttia, jos mä alkaisin kertoa sitä. Ja viittaan sun eiliseen striikkiin. Aa, no niin, kyllä. Öö, perällä. Mm, tuota, onko kaupunkikulttuurin kehittäminen tota, ö, niin, miten, miten, miten ajaisit tämän, tämän käytännössä, jos nyt kun pääsen? valtuustoon, niin mitä, mitä se sulle tarkoittaa, mitä nyt ajattelit käytännössä? No oikeastaan mä oon jotenkin kiinnostunut siitä, että kun kuuntelee näitä meidän kaupungin johtavia virkamiehiä ja tota, poliitikkoja, niin kaikki fiilistelee loputtomiin nyt tätä, kun on ravintolapäivää ja on korttelijuhlaa ja, ja näin edespäin. Ja jotenkin, että tätä lisää ja tehkää nyt nuoret ja näin edespäin. Ja sitten jotenkin, kun itse sitten on asioinut, kun on tätä tehnyt, niin tota, sitten kun on asioinut näiden virastojen kanssa, niin sitten siellä yhtäkkiä törmääkin tällaiseen seinään, että kaikki on yhtäkkiä hirveän vaikeaa ja mikään ei oikein onnistu ja jospa nyt ei kuitenkaan ja, ja näin edespäin. Niin, Tämä on ollut tavallaan tämä mun lähtökohta tässä kaupunkikulttuuriteemassa, mutta siihen on olemassa hyvin yksinkertaisia ja itse ilmaisia ratkaisuja, miten tätä voitaisiin helpottaa ja yksi niistä on muun muassa se, että tota, aidosti siirrettäisiin nämä palvelut yhdelle luukulle sen sijaan, että kaikki nämä virastot, joilta haetaan näitä lupia, niin katsoo sitä vaan niin, että ympäristökeskus katsoo, että tämä aiheuttaa melua ja rakennusvirasto, että tämä aiheuttaa tukkeen julkiselle paikalle ja sitten ei kukaan tavallaan näe sitä, että näin voi olla jotain taloudellista tai kulttuurillista tai sosiaalista arvoa näillä tapahtumilla. Ö, mutta nyt muistaakseni vihreät kuitenkin on olleet aika pitkään Helsingin politiikassa päättäjinä, niin onko se nyt sitten sujunut jotenkin, tuota, onko siinä onko puolue vihreiden toiminnassa huomautettavaa? Tuleeko kykyllä mieleen? Jaa, hetkinen. Tai saa valittaa ihan mistä vaan haluaa. No itse asiassa sanotaan se arpoa, että kumpaa yritä ehdokkaaksi vihreisiin vai persuihin. Näin kävi tällä kertaa, että en mä nyt ala haukkumaan vihreitä tässä. Mm, no, tuota, vain. Niin? Öö, kahden mun menee jauhot suuri. Öö, nyt kun öö, mennään tuohon hauskan kuvani niin, niin, ja näihin eräisiin blogparteihin, missä tekin varmaan olette olleet, niin Kokkonen, öö, tässä moralisoivana setänä kysyn, että onko ne liian tällaisia kännihakuisia tai kännikeskeisiä. Pitäisikö niitä edes jotenkin siistiä? Älkää nyt tai sanoko, että ei. <laughs> No, mun mielestä siis näillä usein on jotenkin sellainen, en mä tiedä, se on semmoinen ärsyttävä pikkuporvarillinen suhtautuminen siihen, jos kaupungissa tapahtuu jotain ja sitten joku roskis on kaatunut tai jossain on virtsaa, niin sitten tulee hirveä haloo siitä. Ja en mä tiedä, jotenkin tästä järjestimme muun muassa tuossa Vaasan kadulla tänä kesänä blogpartin ja siivosimme jälkeemme oikein nätisti, niin heti sieltä on sitten joku kaupungin ylipuutarhuri soittamassa metrolehteen sanomassa, että hirveä sotku täällä, tulkaa katsomaan, että Vaasan kadulla on sunnuntai-aamuna roskia. Et se on niinku ihan käsittämätöntä. Me ei varmaan voitu siitä siinä vaiheessa mitään, kun me oltiin jo siivottu omat jälkemme. Täytyy sanoa, että itse asiassa se oli verrattuna esimerkiksi Kamppiin, joskus sunnuntai se niin melko siisti. Jostain, mielestä. Kamppi on jostain se hirvittävä, täynnä ehkäisyvälineitä ja muuta. Öö, tuolta öö, päästään välillä jälleen ääneen kollegani Ahonen. Öö, onko sun mielessä jotain tällaisia käytännön, on kuitenkin ollut jo jonkin aikaa politiikassa mukana, niin käytännön asioita, mitä haluaisit seuraavalla seuraavien vuosien aikana kehittää? Niin, mä olen viisi minuuttia politiikassa mukana. Joo. Niin onhan se on. Onhan se on puolet tästä meidän osuudesta, kyllä, joo, hetkinen. No, mikä se kysymys oli? Niin, että jos sinua nyt tässä kollegiaalisesti äänestäisit sarkatekijän päättämään, niin miten edistäisit kulttuuria? Onko tämä ihan tyhjää? Siis tällä Vai, hetkellä... Oletko vasta että kaikki on kivasti? Tällä hetkellä tilanne on kyllä aika hyvä. Että nuoriso on aktiivista ja kaupunkikulttuurissa ei hirveästi ole tällä hetkellä mitään varsinaista puutetta, ellei kysytä graffititaiteilijoilta tiloja, joita maalata, joka on aina parempi tilanne Espanjassa. Mutta tuota... Tämä freesi puhetta perussuomalaiselta. Sanoisin, että tilanne on tällä hetkellä kaupunkikulttuurin osalta aika hyvin. Lähetäänkö Kaljalle? Mutta jos, jos tuota, epämääräiset jonkin miehittää jotain nätiä puutaloja ja nurmikoita, niin eikö se nyt ole sellainen epäluottamuslause päättäjille, jos pitää ihan itse mennä miehittelemään tiloja? Tarvitaan nyt näitä talonluotauksia ja hokkupaimia. Puhu sen luotaksesta. <laughs> Niin mikä sun kysymys oli, että pitääkö onko siinä jotain niin, epäluottamuslause? Niin, voitteko, te, niin, voitteko tulla sanoa, että tilanne on hyvin ja voidaan olla tyytyväisiä, jos no. kertaa otetaan tällä lailla oman käden oikeutta. No, mun mielestä Jumala. tilanne ei missään tapauksessa ole hyvin ja mun mielestä talovalta, talovaltaosa nyt on Keski-Euroopassa huomattavasti yleisempää kuin se on meillä ja sitten nostetaan täällä aina hirveä jotenkin paniikki, että jos joku käy valtaamassa talon. Mun mielestä siis kaupungin tilapolitiikka ylipäätään on sellaista, että mieluummin vuokrataan tai pidetään tiloja tyhjillään, kun otetaan niitä käyttöön. Ja mun mielestä silloin, jos kaupunki on pitänyt jotain tilaa tai kuka tahansa on pitänyt jotain tilaa niin tyhjillään vuosia, niin miksei sitä voi silloin ottaa käyttöön ja katsoa, mitä tapahtuu. Öö, no niin, tuota, oliko sulla vielä tähän jotain? Ei lisättävää. Kallelle niin, pois, pois otettavaa. Öö, tuota, tässä on nyt tänä täällä muutaman kerran tullut esiin ja tulee varmaan useamminkin tavainto sitä, että tervetuloa tänne töitä tekemään, mutta täältä sitten tuota, nämä katujemme väriläiset, jotka tulivat tänne öö, ilmeisesti aivan öö, että ilmeisesti ole edes kielletty, niin, niin kerjäämään. Hän on kanssa ö, osa tätä Helsingin ulko, ulkoilmaelämää. elämää. Miten tuota, perussuomalaiset suhtautuu tähän, että tullaan Helsingin kerjäämään, kun se kuitenkin toisaalta sitten taas rikastuttaa tätä urbaania kulttuuria? Voin ajatella, että he ovat aikamatkustajia keskiajalta käymässä näyttämässä, minkälaista oli ennen. Ehkä he ovat sitä mieltä, että ennen oli paremmin. Öö, siis, se, on, niin. se on monimuotoisuutta. Siis ne on nyt siitä, että on tällaisia Mad Max-tyyppisiä varpaajia. No, joo. Mun no. mielestä asia on aivan ok niin kauan kuin eivät yrjöi mun kengiä. Joo, mä itse samaa mieltä. Kiitos näihin sanoja tunnelmiin, ellei sulla ole sitten paremmin. Ei lisättävää. No niin, kiitos. Tuli ilta tähän, kiitos. Ei.